vacances no, però el primer dia ja, quan vaig quan m'he aixecat aquest matí, llavors sí que he tingut una miquetes. Yet we chat through the night like a bee out in my How much it so Després tenim més responsabilitats perquè tenim material molt més car. Eh, doncs m'ho han pintat molt difícil, però jo crec que serà més fàcil del que diuen. Que m'hauré de currar més i hauré d'estudiar no l'últim no dia. Now the sky is on fire and the desert